ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿੱਕੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ recently this is basically regarding the riding videos and fitness videos as well so ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਲੀ ਰਾਈਡਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ GoPro Hero 9 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਜਟ ਹੈਗਾ GoPro mic adapter so basically ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ GoPro ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਗੈਜਟ ਇਜ਼ GoPro ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ the last thing is GoPro cover GoPro ਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਮਟਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਮਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਿਲੋ ਸਾਰੇ ਮਮਾ ਸੋ <laughs> ਯਾਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟੋ ਬਲੌਗ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬਲੌਗ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਮौज ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗਸ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ RV Ricky vlogs RV Ricky vlogs ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਈਡੀ ਹੈ so make sure follow me guys ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿੰਨੇ ਫੇਮਸ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿੱਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ thank you love you all ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੋ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੋ ਭਰਾਵੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਰ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ guys R V Ricky vlogs ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਸੋ ਗੇਅਰ ਅਪ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੈਨ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਡਨ ਓਹੋ ਬੁਲਟ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾ ਜਬੂਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਯੂ ਟਰਨ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਿੰਗ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ but off camera so on camera ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਈਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड એનર્ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਆਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਨਿੰਗ ਫੀਲਡ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਆਨ ਦੋ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ see you guys till then so ਯਾਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਚੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੀ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੰਗਾ ਓਕਾ ਸੋ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੋਂ ਚੈਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 15 ਸੈਕਟਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ follow me on Insta and YouTube ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨੇਮ ਹੈ ਆ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਨੇਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਰਵੀ ਰਿੱਕੀ ਵਲੌਗਸ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜੇ 1:30 1:30 ਆਫਟਰਨੂਨ ਸੋ ਯਾਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚਹਿਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੁਫਰੀ ਨਾਰਗੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਿਲ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੈਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ <laughs> ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਨੂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ hill stations oh my god station ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਥੋੜਾ ਫੋਗੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਧੁੰਦ ਹੋਏਗੀ ਆ ਓ ਯਾਰ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬ ਰੋਡ ਏ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਫ ਰੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ में ये बेनिफिट है ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ हाँ और टैंकी पर प्रॉपर ऊपर तक भरी हुई है पूरे ऊपर तक पूरी ऊपर तक भरी हुई है ਓਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਕਾਟਾ ਯਾਰ ਵਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਵਾਓ ਪਰਫੈਕਟ ਆਰੇ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਬੀ ਮੇਬੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ ਮੇਬੀ यार इन्ना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना पहाड़ है थोड़ा थोड़ा लीन करके यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है nice man nice welcome welcome to Himachal Pradesh में आपका स्वागत है वेलकम टू हिमाचल प्रदेश लो एच पी एंटर हो चुके हैं बस और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ पहाड़ पहाड़ hills hills hills hills hills everywhere hills थोड़ी ज़्यादा रेडी होगी सी यार बुलेट अपना मेन बेनिफिट है बुलेट का जो फ्रंट टायर है मैं थोड़ा मोटा पोया हुआ है चौड़ा पोया हुआ है ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗਾ ਮਸਤ ਲੀਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੀਨ ਏ कर दो उन्ना का जिन्ना का अपनी बॉडी अलाउ कर दी है उससे ज़्यादा मैं भी नहीं करता ज़्यादा ना कि रिक्वायर्ड होता ओ माय गॉड तू देखो यार देखो व्यू सही है गाइस सॉरी यार आग में मच्छर डल गया था आग में मच्छर डल गया था यार ਓ ਯਾਰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕਲ डेकोरेशन बहुत अच्छी करते हैं यार हिमाचल वाले और इस टाइम आप पहुंच चुके हैं परवाणु परवाणु पहुंच चुके हैं और इतों भी आप सीधा जावांगे शिमला सोलन धर्मपुर शिमला यार और कुछ लोग ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ कान सुन रखे हैं यार कान बंद हो गए ओहो काम बंद हो गया यार हाँ हाँ देखी मैंने वो टिम्बल ट्रेन सिंगल लेन का रखा है यार रोड यहाँ पे ओहो हो हो हो, हो, हो। ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਲੀਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਲੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨਾ ਆ ਦੇਖ सही है मज़ेदार खतरनाक खतरनाक लीन मज़ेदार मज़ेदार सही है यार बहुत मज़ा आ रहा है यार ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ ਓਹੋ ਸੀਨ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਈਏ ਕਿਤੇ हाय हाय हाय हाय व्यू थोड़ी सी धूप रहनी चाहिए यार नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी थोड़ी सी धूप तो रहनी चाहिए यार हिमाचल की बसें नहीं बटे तो पंजाब वाली है यार Satna Y group P P zero दो अमृतसर की बस है लो भी मित्रों कुलचे खाने अपने फेवरेट फिर तुम मिलते हैं